في كل وقت سنبدأ الطيور لكل سيوف اقوى من شعلة في مغامرتك إلى فوق الشر يدعو عند كل أبطال أبطال النيل أبطال النيل أبطال النيل أبطال النيل هيا اقترب وتكون هيا مع الأبطال لكل شهر تكون مطلقا كن بطل وأنتم تظنون الخيال أبطال بيون أبطال بيون أبطال بيون أبطال بيون من العالم إلى المكتبة إلى الحياة لكل أبطال هيا بنا لنصنع مستقبل الضياء عندي حلمك إلى بداية الأبطال أربعة ثلاثة اثنان واحد نحن أبطال ليون حتى العدد جميع نشر